kentang satu bungkusnya 60 NT ada tiga macam yang satunya itu kentang 千步啊，六十哈。好，这个三个都一样地瓜吗？啊，这个是马铃薯。马铃薯好啊。Yes. Nggak jelas ya. Halo guys, aku sekarang mau beli ini ya. Ini bahannya ubi hmm, goreng ada tiga macam yang satunya itu kentang satu bungkusnya 60 NT kita bisa request mau campur atau enggak ya mas yes. eh voice guys wah oh, kayaknya gerimis deh oh, mau mau ini deh oh oh yola hmm, oke okay. jadi satu bungkusnya itu 60 NT kita bisa campur yang penting kita request ya ini bahan dasarnya semuanya ubi oke okay, sheshe oh sekarang kita tunggu prosesnya sekarang lagi digoreng dulu yang guys hmm, kita bisa request pakai bumbu 大份，小份好。大份的是多少钱？我就要拿大份。好，六十。好，谢谢哦。谢谢哈，拜拜。Oke guys, ini udah beres. 对，你有十块吗？ Hmm. Ini semuanya bahan dasarnya ubi. Kita bisa kasih bumbu cabe, bubuk cabe ya. Yang belinya juga banyak guys. Sekarang lagi gerimis. Oke. ini untuk 4 menit juga udah cukup guys oh ini ada kentang kemaling su sekarang hujan guys oke okay, bye bye yes udah dapat banyak ya tuh sekarang waktunya kita pulang